aga bana ba ka le tshwere di-blocks tša lena kere aga ke tše kae tše kae tše lesomo jale a ke re re dutše re le ba babedi ba babedi re tlo um eh, shera di-blocks tša rena ge re tlo šoma mo a kere aga eh, re ke nyaka go tseba gore na re ka bopa jwang um lesometlhano a re bopeng lesometlhano gana mo ka di-blocks tša rena re le ba babedi re a kwana kere re nyaka go tseba gore ge re ena le tše seswai go šotha tše kae tše di ka diang lesomehlano a kere a re idieng ka pelanyana bana baka tša go bopa fifteen le le ba babedi a kere ee okay ka mo ba e kgonne a kere re botse bolela kudu ngwanaka re shota ka bokae mo re swanetše gore re be le le šupa a ke re a re lebeleleng jwale a ke re nyaka go bopa lesomehlano ee bjale re na le seswai le šupa a ke re di bopa bokae o mongwe a tla ngwalele a re ngwalele fokopalo la seswai le šupa gore na di bopa um lesomehlano jwang Aha. Aha, re a leboga o e kgonne. Aha, o mongwe a tla re bontšhe gore na re ka e dira jwang gape ka dinomoro tšana tše di leng gana mo fela. o mongwe a tla ka re bontšha gore ke lefokopalo le lefe le re ka re le ntšhang le le tlo re fang karabo ya go tshwana le yona e awa re lebelela bon re lebelela ganamo ka dinomoro tša natše okay good boy le ya mmona jwale le yena o e dirile ka mokgwa o mongwe re ke lefokopalo le lengwe la rena number sentence engwe ya rena ke šupa tlhakantšha le seswai e lekana le aga tše ke tša go tlhakantšha go na le wa ka mpotšang yona gore na gane botsebotse ge re ntšha ge re ka re lesometlhano um ntšha seswai karabo e šala e le bokae e šala e le bokae e e šala e le šupa e tla o e ngwala e tla gore ngwalele yona e tla gore ngwalele yona aha mm -mm. oh okay go karabo e ba bokae aga re a leboga bo ikgonne a ke re le mmona yena o ngwadile efe o mongwe a tla ngwale ye nngwe di sa shota se di lekane re sa nyaka o tšwela pele re ngwala tše dingwe aga ngwala ye nngwe ee ngwala ngwala ka mofase aga go šala bokae a ga e ngwale good boy aga re a bona a re lebeleleng mo letlapeng ka moka le a bona table e ya rena a kere re kgonne go ntšha mafoko palo a makae a re a baleng aga re kgonne go ntšha mafokopalo a mane ka table ye tee ya rena a kere re tlo tšwela pele re ngwala re dira mafokopalo ka di-table tše dingwe re ntše re tšwela pele